njengotishara wasefoundation phase ukwazi ezi ndlela okanye ezi ndidindidi zofunda yeyona nto ufuneke ulale ngayo uvuke ngayo yeyona nto uyityayo kuba kaloku funeke wazi into yokuba uzasebenzisa yiphi incwadi number one Kwindlela nganye, yeyiphi incwadi ozawuyisebenzisa? Wazi into yokuba igumbi eli lam lizawukhangeleka njani. Bazobaphi abantwana? Ingaba bazobahlala emethini? Ingaba bazozihlalela esitulweni? Ingaba bazohlala bebodwa nje? Okwesithathu, funeke wazi ukuba uza kuyifundisa njani le ndlela yofunda. Kuba kaloku yeyona yona ndlela yokufundisa ufunda ezi ndlela zintlanu zofunda ufunda. mamela ke yiyo iindlela zofunda zinika umdla ke kodwa nangona zintlanu ne mamela ke zihamba njani okokuqala ukufundelwa ngutishara ngokuvakalayo ubhaku nospoti mandulo phaya kwakukho izinja ezimbini ezinemfeketho ubhaku nospoti Esi sisigcawu. Isigcawu asisisinambuzane. Asi? Asisisi asiso isinambuzane. Kaphinde asi? Asiso asiso isinambuzane asiso si asiso sinambuzane ndidibanise kakhe ke asiso sinambuzane good girl enye yesine kukufunda ngababini apho abantwana bahlala bobabini bathathe loo ncwadi sebele beyifundile phaa kukufundeni ngamaqela bajongisane andithi bafunde banikana izithuba into yoba bafunde eyokugqibela kukufunda nganye umntana xa izifundela athathe incwadi ayithandayo ahambe ahlale phayana izifundele ndiyabavula ke mna ke bathathe noba yiphi incwadi umntu umntana akwazi uyifunda ukuchitha ixesha kwenza into yokuba xa sowulapha kwilesini yakho uqhubekeka yonke into ihamba nje lula because kaloku uyicingisisile le nto phambi kokuba uyizoyoyenza nabantwana zintlanu kuphela ukufundelwa ngutishara ukufunda notishara ukufunda ngamaqela ukufunda ngababini nokuba uzifundele uwedwa azikho nintsi and uyakwazi uzohlula nje apha eklasini ngokwe-timetable yakho